Yo, what is up guys? This is Shanyon and back again with this another video. But before anything else, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for, for more updates. Alright guys, so for today's video, we will be reacting to Blackpink's How You Like That MV. Yes, like your channel. after um, yeah. one year? For um, one, one year, year and kapit. so after sa Kill This Love, kanina pong How How You you Like like That. So, I'm really excited. You know, grabe kayo siya. Sure ko nga, it will be a last amazing, grabe. No? So, I can't wait to see the video now. So, let's watch na. So, di na ito padugayin pa, no? Let's watch na. 가자! 시작자! 와, Oh, choco matcha! ay! Si Lisa pa isa. Ah, nari si Lopat. Oh. Wala, luha mo na sa kalapang lahat, no? Diamond tears. Wow. Woo! It's a different one, kind of style. Oh boy! Oh my gosh! YG, grabe ha? Ah. Hindi basta-basta MD ang YG ba? Wala yung green screen. Oh my. Ang pure choreo. Ang music. Wow, Lisa. Lisa. Lisa, muli ano. Lisa na. Oh, Lisa na ba? Paralo, palupdo. Another hit, another hit na naman guys by Blackpink. Aliho. After two years lang. Wow! May magsalag eh. <laughs> Oo, oh, bitaw sakto. Oh, Muna siya ka ng ano. Saudi, Saudi Arabia niya. Wow. Wow. Ah. Oh Swag. Gosh, Ernie! You should do a lens cover, ah. Ang dami. Wow! Look na, all, oh, no? Ano ka rin ni Jenny? Ano ka rin Jenny? Ah, parang rin? Wow! No? Oh, oh! Ano all? Ah, kasi sila. Wala naman ito. Okay, pause na tanong. Wow! Mojo ko na-expect ng nga. Mojo niya magkuha sa video. Oh my gosh. Kill This Love, guys, was really a blast, no? It was really unique ka ng mga lahiragit siya sa uban niya ay kanang different style sa K-pop siya ba? Kibali mo kuha ano nila ang, ang dating mo sa Blackpink is bilang charisma ng aura. No? And, oh my God, another hit na naman. How you like that? No, oh my God like that? Kung may no? Happy you kayo. Like, yeah. so, ano dyan yung naman ba? Parang ano yung cup ba? Bra Nag-prepare sila for years. One year, I mean. One year and kapin. Para ani nga, kuha, ani nga video or uh, another hit na po nga single sa Blackpink. Yes. Eh, oh ang choreo. Hindi na dyan ako masagtanaw na feeling ko. Like, grabe. Yeah, it's really, ano, si Lisa palang daan mo makakuha na. Grabe na kayo. Parang With Ed Rose's vocals, plus Jesus' visuals, and Jenny's overall charisma. Package na ito. Package na ito. So, ayun, sugod pa lang to sa video. Hapit na sa bridge. Bridge? Hapit, hapit na to sa bridge na pala. Bridge. So, kumana ang second chorus. Padayon ta. Okay, padayon. Padayon, padayon. Oh! Nagwapa ni Jason. Ah, bantog na yun. Pako, it's a bird. Man. It's a bird. It's a bird. So, wala ni kabalo sa pasabot sa lyrics na naman. Basahan na naman tao-tao. Bago man sa reaction. Oh. Oh. Oh. Oh. Ya oleh green screen nila ang black token. Wow! Goodness! Oh my god! Oh, how you like that, Chong? so guys, nakita na po natin ang uh, ano, ano, masterpiece na po sa Blackpink YG. Oh my goodness. <laughs> last, katong last video na was Big Hit Entertainment and now YG Entertainment na pag-uso. So, nun? Yeah, it's really good na mga... Tinas ah. Entertainment. Yeah. Nanap <laughs> ko yung Chinese Entertainment. So, Hello? joke lang. So, yun, bahay ko sa video kay Blackpink. Blackpink naman. Ano pa ginawa ng sa inyo? right. <laughs> Gi... Basta nga, mura tagi-sabotage earth sa Blackpink. Matakabalong inaanid ay kanindot inaanid music video, ilahang kanta, and their choreo. Choreo dito oh, sabi. My God. Gusto ko na. Diba? Napading! Tama. Diba, and ang nakanindot ng lipot sa ila is kaya na, dili lang sila nagka-perform niya ka lang, kanta lang, sayang. Ang ila kung kaya na sila yung kaya na sila ang heart, diba? Napot sila yung soul, diba? Napot yung soul, Stop it! Get some help. Pwede lang siya dahil na makita sa ilang mga mata ganyan. They're really professional performers. So, in a rate of 1 to 10, I mean, pwede mo mahatag sa music video. 10? Uy! Sure po siya. Course 1-0, tama. And for me po, course 10, perfect na yan. Okay. Huwag yun na-expect nyo, you know, like, in oh. this love, oh. Pero, muna, mag-expect ng gitalaan po niya. Mayagin sila. So, they, uh, the video really satisfied us. Na-satisfied yun sa expectations, no? Sa Blackpink. So, I guess that's it for today's video, guys. But before we end this, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Hanggang sa ulitin, bye-bye! Bye-bye!